اچھا، بس اے گل ملی خادم کیوں آ رہے کون آوے تسی دسو کنو بلانا ہے کیوں جی میں ایک رکعت قرآن میں پڑھ سکنا اللہ ہاں جی کوئی ہے جب بندہ تو میرے مقابلے لیاؤ جڑا ایک رکعت قرآن پڑھے ہاں جی کیوں جی ہاں بالکل جنہوں قصیدہ بردہ بھی پورا یاد ہوئے اللہ کیوں جی جنہوں ادا کی بخشش بھی یاد ہو جنہوں اقبال بھی یاد ہو جنہوں دیوان آسان بھی وچو وچو یاد ہو کیوں جناب جنہوں شمائل ترمزی دی اکثر حدیثہ یاد ہو جی تے جنہوں غزوہ عود شریف دا خطبہ بھی یاد ہوئے غزوہ تبوک دا خطبہ بھی یاد ہوئے جنہوں حجت الوداع دا خطبہ بھی یاد ہوئے کیوں جی ہاں اے ساری چیزیں جنہوں یاد ہو انہوں بلاو انہوں کو لے بندہ جڑا ہاں جی علماء اہل سنہ نہیں نہیں نہیں گال میں جو ہو رہے گال میں جو ہو رہے جنہوں الحمد تو لے کے والناس تک پورے قرآن دیا صغیرہ کبیرہ آن دیا ہوں جنہوں پورے قرآن دی جتنی بھی موتل دیا تھے مخلوط دباب میں انہوں دیا تعلیلہ بھی آن دیا ہوں تعلیلہ دے نار انہوں قانون بھی آن دیا ہوں چتالی باب بھی آن دیا ہوں سارے صرف دے کیوں جی شک بے شک تے نامیر انہوں پہلے لفظ تو لے کے تے مستثنہ غیرہ جو ہے وہ صفت ہی غیرہ جو ہے صفت کے لیے استعمال اتھے تک نامیر بھی ایویں پڑھے جی شبینہ پڑھنا پڑتا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ اللہ حضرت بریلوی دا خطبہ بھی یاد ہوئے سبحان اللہ پوری پوری دنیا میں کسے رضوی نو یاد ہے تو میرے سامنے آپ واہ واہ واہ سبحان اللہ ایک ایک لبیک لبیک یا رسول اللہ توجہ توجہ سابزادہ صاحب چونکہ خود بڑے بڑے رضوی ہیں اس واسطے میں خطبہ پڑھن لگا الحمد للہ فکل اکبر جامع البیرات مبسود و من الدایا وین الحسن الفایہ وسلات وسلام امام ال آزم رسول الکرام مالک وشافی احمد القرام یقول الحسن بلا تو وقف ام محمد ان الحسن و ابو يوسف فإنه الأصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز ووسيط البحر الزخار والدر المختار وخزائن الأسرار وتنوير الأبصار ورد المحتار على منح الغفار وفتح القدير وزاد الفقير وملتقى الأبحر ومجمع الأنهر وكنز الدقائق وتبيين الحقائق والبحر الرائق منه يستمد كل نار فائق فيه المنية وبه الغنية ومراق الفلاح وإمداد الفتاح الإسلام ونور وكشف وحل المشكلات المنتقى وينابي المبتغى وتنوير البصائر وظواهر الجواهر البدائع النوادر المنطا وجوبا عن الأشباع والنزائر مغني السائلين ونصاب المساكين الحاوي القدسي لكل كمال قدسي وإنسي القافي الوافي الشافي المصفى المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافي عدة النوازل وأنفع الوسائل لصاف السائل بعيون المسائل عمدة الأواخر وخلاصة الأوائل وعلى علي وصحبي وعلي وحزبي مصابيح الدجى ومفاتيح الهدى لا سيما الشيخين الصاحبين الآخذين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين والختنين الكريمين كل منهما نور العين ومجمع البحرين وعلى مجتهدي ملتي وأئمة أمتي خصوصا الارکان الاربات والانوار وابن الغوث انل اربات اول انوار اللہ نولرم الغل آزم ضفیرت الفطل فاو جامع الفصول اللہ یہ تو مینو ترجمہ بھی آتا نا سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آئی نالے بھی مینو پتا ہے الحمد تو پیش کیوں آئی ہاں جی المنزا تو پیش کیوں آئی ہاں جی نالے بھی پتا ہے المنزا اشباع و نظائر کیڑی کتاب ہے خدا مصنف کون ہے اللہ جی؟ بے شک بے شک تے نال انہاں دے سارے سیگے بھی آندے سبحان اللہ سبحان المنزہ نزہ ينزہ تنزیہ فوا منزہ ونزہ ينزہ تنزیہ فضا کا منزہ لم ينزہ لم ينزہ لا ينزہ لا ينزہ لا ينزہ لا ينزہ لا ينزہ سبحان اللہ سبحان اللہ صحیح پڑھ رہا کہ نہیں نہیں نہیں غلط پڑھ رہا ہے ہاں جی۔ نزہ ینزہ تنزیہ فہو منزہ ونزہ ینزہ تنزیہ فناکم فزاکا منزہ لم ینزہ لم ینزہ لا ینزہ لا ینزہ لن ینزہ لن ینزہ لا ینزہ لا میں اصلا یہ پڑھانا ہے ویسے لکھیا میں ضرور ہے لیکن پڑھانا نہیں سی منڈے نو لام تاکید بنوں تاکید سکیلا اللہ امرو میں نزہ لے تو نزہ لے ینزہ لے ینزہ ونہ یعنو لا تو نزہ لا تو نزہ لا ینزہ لا ینزہ ظرف میں منزہ منزہان منزہاتن سبحان اللہ سبحان اللہ اور لاؤ جی حدیث پاک سنو بس تھوڑا آن تو میرے حال پسینہ سوکھ گیا بس ایک حدیث پاک